Salam Patunggilan Bapak Ibu Sederek Anak-anak Pasamuan Ingkang Dipun Tersenani Gusti Yesus Kristus Sugeng Injang Salam Puji syukur Ing ngarsanipun Gusti Yesus Kristus Ing wanci Injang menika kita sami Diparingi Sehat sedaya Pramila Bapak Ibu Lan Sederek kita saged mangun pangabekti ing ing injing menika kanthi sae. Bapak Ibu lan sederek-sederek pasamuan, kula minangka sesule majelis pun pasamuan ngaturaken sugeng dinten Minggu. Kalian sugeng ngabekti wonten balegriya kita piyambak-piyambak. Pangabekti Minggu Telulikur Agustus kalih kali dosa badhe ladosi kalian Popo Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Pasamuan sumangga kita cawisaken mana kita ing sani Gusti Yesus Popo Ibu Tuhan sederek katuran jumeneng kita pujiaken kidung pasamuan Jawi nomor 29 padha setunggal kalian tiga. Sugeng enjing Bapak Ibu saudara sekalian ingkang kinasih. Mugi lan kula pitados bilih panjenengan sami pinaringan tansah sehat, tansah semangat pinaringan karusan wonten ing pimpinan saha pangreksanipun Allah. Sakmangke sumangga kita sami nunggilaken manah kita marek wonten ing ngarsanipun Gusti kita sumanggaaken pangabekti ing dinten menika swawi sami sidhem Sederek kula sekalian tuing pitulungan kita menika namung Allah inggih Gusti ingkang nitaken langit lan bumi Allah ingkang pun langgeng awit panjenenganipun boten badhe nate negaaken sakdengah pakaryan astanipun. Amin. Kidung pasamuan Jawi kita pujiaken nomor sekawan dosa tiga. Tentang Rahayu, ingkang saking Gusti Allah Sang romo, ingkang kebabar lantaran rawuh so pakaryanipun Sang Kristus wonten ing sederek sekalian. Amin. Keaturan pinarak malih. Ibu, Bapak, so Saudara sekalian, nglandhesi kabingahan ing pangabekti kita injing menika wonten peranganing pangandika kados ingkang kita petik saking peranganipun Injil Yukanan bab sekawan welas Yukanan bab sekawan welas ayat 6 mekaten pangandikanipun Gusti Yesus Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan Ora ana wong siji-sijia kang bisa suwan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku. Pasamuan ingkang kinasih, ibu bingahipun kula lan penjenengan sekalian ingkang dados gegelitan, ingkang dados perangan arak arahan ingkang dipun bangun ingkang dipun yasa dening Gusti Allah murih saged nampi kabingahan nampi karahayon nampi katentreman tuin kawilujengan langgeng hasil saking pun Allah piyambak lantaran Sang Kristus wasipun wonten margi malah meniko setunggal tunggalipun margi ingkang kedah dipun ambah, ingkang kedah dipun liwati. Murih teman-teman saged ngalami kawilujengan ingkang sejati. Nah, margi ingkang dipun cawisaken, margi ingkang wonten, margi ingkang kedah dipun ambah menika namung setunggal. Inggih menika lantaran mitadosaken sawetahing bigesangan dumateng Allah ing dalem Sang Kristus. Samangke sumogo kita sami nyambeti srana sukobingah peparing ingkang luhur, peparing ingkang ngedap-edapi. Sarana anggen kita sami niti pirsa malih kawontenan ing pigesangan. Nggih menika anggen kita sami nindakaken maneka warni wujuding pigesangan ingkang dipun pitadosaken dening Allah dhateng kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Swawi sami kita tindakaken kanthi ndedonga. Allah ingkang moholuhur Luhur kawula ngaturaken gunging panuwun karana paduka paring pitedah supados kawula Saktanguning gesang tansah ngambah ing margi ingkang sampun paduka cawisaken. Gusti kawulung rumaosi bilih margi ingkang paduka bangun margi ingkang paduka cawisaken margi ingkang paduka pitadosaken dhateng kawula para kagungan paduka menika sanes margi ingkang alus sanes margi ingkang dadosaken kawula tansah ngalami sukobingah tansah gegujengan tansah gegojekan kalian sederek kawula sedaya ananging kawula inggih asring kedah manggih kedah ngalami kawontenan ing margi ingkang karaos angel ingkang dadosaken gesang kawula karaos nyedhiaken inggih kanthi mekaten kawula sami ngakeni ugi bilih ing pigesangan kawula taksih dereng saged nindakaken ingkang paduka wulangaken ingkang paduka dawuhaken junduk kalian karso paduka Kawula taksih langkung asring nengenaken kamanungsan kawula. Kawula asring nebi paduko, pramilo Gusti ing enjing menika kawula sami marek dumateng paduka dengah sadhengah tenan saha kesangan, Malah kawula ugi ngaturaken punging panuwun Dini paduko kepareng mitatusaken kawilujengan sejati dhateng kawula para kagungan paduka. Paduka inggih mulang supados kawula sami purun nerusaken kawilujengan menika dhateng sinten kemawon sesami kawula. Kawula purun sami asung silih silih asung pangapunten menawi ing antawis kawula nindakaken kalepatan. Duh Allah kawula semanggaken tumindakipun pangabekti kawula ing dinten Minggu menika namung wonten ing pimpinan sapangreksa paduka ing dalem Sang Kristus. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani lan ingkang tresnani Gusti, rahayu saben tiyang ingkang temen-temen lan tansah nyumendhekaken so masraken pigesangan namung wonten ing panguwasanipun Gusti. pamartos rahayu minangka pitedah besang enggal dipun dawaken malih dhateng kula lan panjenengan ing dinten menika cunduk kalian paseksi saking peranganipun kitab setunggal yukanan bab setunggal ayat songo lan pangatakipun Rasul Paulus datang pasaman Efesus Kados ingkang dipun seksaaken wonten ing serat Efesus bab sekawan ayat kalih lan 3 ingkang mekaten. Nanging menawa kita padha ngakoni dosa-dosa kita marang Gusti Allah, panjenengane bakal netepi janjine lan tumindak adil. Temah bakal ngapura saking dosa kita sarta ngresiki saking piolo kita. Salajengipun Rasul Paulus ngatak datang pasamuan ing Efesus mekaten lakumu sing andap asor sareh lan tansah sabar katresnanmu padha wujudna srono tulung tinulung sak bisa-bisamu ngudi nglestarekno nggonmu tetunggilan krana Sang Roh Suci dene katresnan mau sing minangka esuhe. Eh, Swawi kita sambeti klayan Sukobinga binga sarana pamuji saking kidung pasamuan Jawi nomor 100 sekawan dosa gangsal. Gusti ikut tanggung Najan gunung kun podo jurung Tengger tengger kabe podo horek Ngekang setiane Gusti ngayomi Rumeso jiwamu tetap teguh kinasih ing wanci enjing menika kita sami badhe nginggalaken kapitadosan kita semoga Bapak Ibu lan sederek kasuwun jumeneng Sahadat kalih welas Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. inggih pitados dateng Yesus Kristus ingkang putra ontang anting Gusti Kawlo ingkang kabuputaken dening roh suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jemunipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seto lajeng kasareaken tumedhak dateng ing teleng palimengan Ing tigang tentenipun wungu malih saking antawisin tiang pejah. Lajeng sumengko dateng ing swargo, binarak wonten ing tengenipun Allah sang romo ingkang moho kawoso. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng roh suci Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih pun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Kasuhun pinarak malih. Pasamuan sak mangki kita sami badhe ndasaraken kabingahan ing pangabukti dinten menika sarana sawetawis ngegilut pirangan pasegi saking kitab suci lan ing wekdal menika panyuraos kita kadasaran saking tigang carios utawi tigang perikop Berikut ingkang kaping sepisan lan kaping kalih kapendet saking kitab pangentasan bab setunggal lan kalih lajeng wawasan ingkang kaping kalih saking peranganipun serat rum utawi Romawi bab Roma bab kalih welas ayat setunggal ngantos wolu Lajeng perikop ingkang pungkasan ingkang kaping 3 mangke saking Matius bab 16. Sakderengipun kita waos lan kita gilut-gilut sumangga kita ndedonga nyuwun panuntunipun Gusti. Gusti Allah ingkang Maha Luhur kawula malih dumateng Paduka nyumendaken gesang soho pigesangan kawulo sami Gusti kawulo badin dasaraken kabingahan ing pangabekti wekdal meniko sarono angin kawulo badin kegilut berangan yang paseksi bab pangandiko lan pakarian paduko katus dini paseksinipun kitab suci Abdi Engkang ingkang badhe maosaken menapa dene ingkang badhe medher ingkang dados pangandika so piwulang Paduko. Sumangga Paduko pimpin, Paduko kuasani miturut ing rancangan lan karso Paduko piyambak. Amin. Wawasan setunggal lan kalih badhe dipun tindakaken dening pradataning pasamuan. Para sedherekipun Gusti ingkang kinasih. Semoga ing ingkang menika kita sami midhangetaken pangandhaipun Gusti ingkang kapendhet saking pangentasan bab setunggal ayatipun 8 ngantos kalih dosa. Lajeng kalajengaken wonten ing bab kalih Ayat pun 8 ngantos kaedasa nyun sewu Kula ambali malih pangantasan bab setunggal pun 8 ngantos bab kalih ayat ingkang kaping sedasa dene ingkang kaping kalih Senat saking Rasul Paulus dateng Jemaat Rum Bapakipun kalih welas ayatipun setunggal ngantos wolu ingkang mekaten surasipun Nuli ana raja anyar kang jumeneng mengku tanah Mesir Korang wiso bab Sang Yusuf Iku banjur ngandika marang para kawulane Bangsa Israel iku akeh banget cacahe nganti ngungkuli kita. Mulane payo padha golek reka daya supaya aja nganti wuwuh akeh maneh lan saupama ana peperangan aja nganti mbiyantu musuh kita sarta merangi kita banjur minggat saka negara kene. Mulane tumuli ngangkat pemimpin-pemimpin wong nyangga karya kang kadhawuhan nglurai lan nindes wong Israel kanthi matrapi pegawean peksan digawe ngedegake kutha Pitom lan Ramses kanggo gedhong patandone Sang Prabu Pirngon nanging sanadyan panindese mundak dina mundak abot ewa semono malah saya wuwuh lan tangkar tumangkar teman wong padha rumangsa wedi marang wong Israel wong Mesir anggone ngetrapake pegawean marang wong Israel banjur kanthi dak sio uripe digawe nandang padetir sarana panggawean kang abot banget yaiku nggarak lempung lan gawe boto pagawan warna-warna ana ing ora-ora ringkese sarupaning pagawan kang dipatrapake kanthi peksan dening wong Mesir Sang Saraja ing Mesir uga didhawuhi marang gedhawuh marang bidan-bidan kang nulungi marang bali, Sang raja ing Mesir uga dawuh marang bidan-bidan kang nulungi wong wadon Ibrani. Kang siji jenenge Sipra, sijine Pua pangandikane. Samangsa sira nulungi wong wadon bangsa Ibrani kang lairake anak. sira kudu na, nama namatake menawa bayine lair lanang enggal sira patenana dene yen wadon kena lestari urip nanging bidan-bidan mau wedi marang Gusti Allah mulane ora ngestake dawe sang raja ing Mesir dadi bayi-bayine kang lanang ya padha diuripi Sang raja ing Mesir banjur nimbali bidan-bidan mau sarta padha didangu. yogeni kene sira tumindak mengkono. Isih uripe, isih urip, isih nguripi bayi-bayi iku. Unjuke bidan-bidan iku marang Sang Prabu Pirngon. Kawinginan ana tiyang estri Ibrani menika boten sami kalian tiyang estri Mesir. Sami kiyat kiat saderengipun bidan bidan dateng bayi sampun lair marga saka iku Gusti Allah banjur paring kamirahan marang bidan-bidan mau dene bangsa iku saya wuwuh akeh maneh nganti dikel matikel sarane bidan-bidan iku padha ngabekti marang Gusti Allah mulane padha dilestarekake turune Sang Prabu Pirngon tumuli dawuh marang para kawulane kabeh. Sakae anake wong Ibrani kang lair lanang padha cemplungna ing bengawan Nil dene kang wadon iku uripana. Wiyase Nabi Musa lan anggone kagulawentah nganti dewasa. Ana wong lanang turune Lewi omah-omah karo wong wadon iya turune lewe. Wong wadon iku tumuli bareng weruh yen bayine iku bagus. Nuli didelikake nganti telung sasi lawase. Nanging sarehne sabanjure wis ora bisa didelikake maneh. Mulane dijupuk ake peti pandan dipopok nganggo aspal lantir. Bayine banjur diselehake ing jerone sarta peti iku mau nuli didokok ing satengahing wlingan ing pinggir bengawan Nil. Mbayune ngadeg kepara adoh karo ngawat-awati lan arep weruh kepriye bakal kedadiane. Ing kono kepriye kulambali, ing kono putra-putri putrane kulambali, ing kono putrane putri Sang Prabu Pirengon tindak menyang ing Bengawan Nil Karso Siram sarta para nyaine padha dolan-dolan ana ing sapinggiring bengawan sang putri tumuli mirsa peti kang ana ing satengahing wlingan banjur Kutusan mbane njupuk bareng dibuka mirsa bayine lagi nangis temah runtuh maruntuh welase sarta ngandika bayi iki genah anake wong Ibrani Bayi bayune banjur matur marang putrine Sang Prabu Pringon menapa kawula kepareng madosaken panjenengan dalem inyo tiyang Ibrani ingkang nesepi bayi menika paring wangsulane putrine Sang Prabu Pingon. Iya becik prawan mau tumuli lunga ngundang ibune bayi iku. Sang putri banjur ngandika marang wong wadon iku. Bayi iki gawanen Susanana kowe bakal dak wenehi pituas. wong wadon mau banjur nggawa bayine disusoni Barang bocahe wis gedhe banjur diaturake marang putrine Sang Prabu Pengon dipundhut dadi putra angkat lan diparingi nama Musa pangandikane marga dak entasake saka ing banyu kalajengaken dhateng surat Rom bab 12 ayatipun setunggal ngantos 8 ingkang katon sirasipun <clears throat> korban kang sejati kang iku para sedulur marga saka sih kang wirhani Allah aku pitur marang kowe padha nyasana badanmu minangka kurban kang urip kang suci lan kang dadi keparenging Allah ya kang <clears throat> ya kang kang dad ya kang mangkono iku pangibadahno kang sejati kowe aja padha rupa kaya donya iki nanging padha saeno marga saeno marga salino marga saka budimu kang kaanyarake satu mah kowe bisa bedakake endi kang dadi kersaning Allah apa kang becik kang dadi keparenge lan kang sampurna ajasar sih rahmate kang kap, kang <clears throat> kang kaparingake marang aku aku pitutur marang kesaben wong ing antaramu aja padha mikirake perkara-perkara kang luwih dhuwur katimbang kang patut kok pikirake nanging anggonmu mikir kudu kanthi duga prayoga satu mah kowe padha bisa ngawasani badanmu miturut ukuraning pangandel kang kaparingake dening Allah marang kowe dhewe-dhewe. Dewi. Saka padha kaya bacaan siji kita duweni kegelitan kang akeh. Nanging ora kabeh kegelitan iku duwe ayan kang padha. Mangkono uga kita iki sanajan akeh. Padha dadi bacaan siji ana ing Kristus. Ananging siji-sijine kita padha dadi kegelitan tumrap Ya mangkono iku kita iki padha duwe pang padha duwe padha duwe ganjaran kang beda-beda. Miturut peparing kang kaparingake marang kita, menawa ganjaran iku kanggo meca tindakno miturut pangandel kita. Menawa ganjaran kanggo leladi, iya padha leladi ya. Menawa ganjaran kanggo memulang, iya padha memulango. Menawa ganjaran kanggo aweh pitutur ya padha menena pitutur sing sapa ngedom-edom tindakno kanthi ikhlasing ati sapa kang mimpin nindakno kanthi tabri sapa kang nilakake kawelasan nindakno kanthi bunga mekaten perserek pangantenipun Gusti ingkang kaos sing pengentasan lan rumpah Katuran para sedek sami muji asmanipun Gusti kanthi surasing kidung pasaman Jawi angka wada satus sekali angka setunggalan kalih. saking Matius bab 16 ayat 13 ngantos kali dosa ingkang mekaten. Pangakune Petrus ing bab Gusti Yesus. Bareng Gusti Yesus rawuh ing laladan Kaisaria Filipi, banjur ndangu marang poros kabate. Kandhane wong-wong putraning manungsa iku sapa? atur Sulani, wonten ingkang carios Nabi Yukanan eh, Nabi Yukanan Pembaptis wonten ugi ingkang mastani Nabi Elia wonten malih ingkang mastani Nabi Yeremia utawi salah setunggaling nabi Gusti Yesus banjur, banjur dangu nanging tumraping kowe aku iki sapa atur wangsulani Simon Petrus paduka menika Sang Kristus putraning Allah ingkang gesang pangandikan Gusti Yesus marang Petrus rahayu kowe Simon bin Yunus amargo kang lairake iku marang kowe dudu daging lan getih nanging ramaku kang ana ing swarga lan aku ya pitutur marang kowe Kowe iku Petrus. Sarta watu karang iki bakal dianggo tetalesing pasamuanku kang ora bakal dikuasani dening pati. Kowe bakal dak pasrai soroking kraton swarga. Apa kang kok taleni ana ing donya bakal katalenan ana ing swarga, lan apa kang kok uculi ana ing donya bakal kauculan ana ing swarga. Gusti Yesus banjur ngawisi para sekabati ora diparengake martak-martakake marang wong siji-sijio yen panjenengane iku Sang Kristus. Saderengipun kita suraos paseksi-paseksi wau, monggo kita sambeti malih kita luraken asmanipun Gusti saking pratelanipun kidung pasamuan Jawi angka 1 sangang dosa padha tigo Pasamuan ingkang dipun tresnani lan ingkang tresnani Gusti wonten salah setunggaling pepujian ing kidung pasamuan Kristen ingkang sampul batik radi coklat tapi jenih ingkang dipun rakit dening Badan Musyawarah Gereja-gereja berbahasa Jawa hitung KPK nomor pitu mirunggan ing podo setunggal menika lagu ingkang dipun jarwaaken secara bebas mawi basa Jawi saking lagu tawi utawi pepujenipun Victor Huta Barat. Penjelengan mesti nate pirsa penyanyi Victor Huta Barat. Nah, dini lagu ingkang dipun tapi utawi ingkang dipun rakit dinding Victor Huta Barat meniko mawi irah-irahan ku tak dapat jalan sendiri aku tidak dapat berjalan sendiri Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, surau sing pepujian ingkang sampun dipun jarwaaken mawi basa Jawi. Menika isi piwulang dateng sinten kemawon ingkang mirengaken. Sinten kemawon ingkang mujiaken lagu menika supados tansah lumampah ing margi ingkang dipun cawisaken dening Gusti. Lumampah ing marginipun Gusti kalambaran ing kasetyan tuwin masraken sawetaing gesang dumateng panjenenganipun. Lah dene suraosipun pepujian saking Kidung pasamuan Kristen tapi KPK Badik nomor satu seket pitu podos tunggal wau mekaten sekalian ingkang kinasih ing dalam Sang Kristus. kesangi gesangipun bangsa Israel ing jaman perjanjian lami. Sajak boten kalampahan kanti kawontenan ingkang rancak kemawon. kanti kawontenan ingkang lancar ingkang namung bingahaken saged sak wanji-wanji rinten lan dalu sami gegojekan nanging kosok wangsulipun bilih pigesangan ingkang dipun alami dening umatipun Allah zaman semanten kedah ngadepi kedah ngalami Prastowo warni-warni ingkang sangat ngidap edapi tamtu Mi turut pemanggih utawi kapitadosipun umat ingkang dados gegelitan ingkang dados peranganing warga kratonipun Allah umat ingkang dipun piji umat ingkang ngaken pitados dhateng panguwasanipun Allah maneka warni wujuding prastawa ingkang ngedap-edapi wau menika sampun dados rancanganipun Allah. Sampun dados pepesten ingkang dipun temtokaken dening Allah supados dipun lampahi, supados dipun alami utawi miturut keyakinan kita rancangan-rancangan wau prastowo prastowo wau menapa kemawon ingkang dipun adep adepi wonten ing lebeting lampah bigesangan menika perkawis-perkawis ingkang dipun pitadosaken dening Allah dateng umat. Lah menapa kok dipun pitadosaken? Karana panjenenganipun temen-temen pirsa, temen-temen paham kagiatan lan kawontenan ingkang dipun alami dening para kagunganipun. Mekaten ugi menawi kita titi preksa malih wonten ing paseksi kitab suci ing prajanjian anyar. Lampahing pigesangipun umat ing prajanjian anyar bab pangreksanipun Allah menika ugi taksih lan tansah so tetep dipun alami dening umat ingkang pitados umat ingkang purun mitadosaken sawetahing gesang dumateng panjenenganipun Dini maneka wari wujuding pangreksanipun Allah dhateng umat junduk kalian piranganing paseksi ingkang kita waos so kita pirengaken pamaosipun wau kados ingkang dados pangakenipun poros kabet ingkang dipun sulihi dening Petrus Iki menika anggenipun neksekaken anggenipun mitadosaken gesang dumateng Allah wonten ing Sang Kristus inggih menika putranipun Allah ingkang gesang Sang Mesih setunggal-tunggalipun sosok priantun ingkang sadangunipun menika tansah dipun antos-antos dining bangsa Israel dining umat ingkang dipun piji sak wanci-wanci mesti badhe rawuh paring pitulungan soho milu jengaken gesangipun umat ingkang dipun piji dening Allah wau. Tantu kemawon Bapak Ibu saudara sekalian ingkang kinasih. Pangaken ingkang tulus kados ingkang dipun lairaken dening para sekabat lantaran dipun sulih dening Petrus wau menika sanes pangaken ingkang kalahir ing wekdal ingkang dadak ujug-ujug Petrus nglairaken pangakenipun mboten ananging pengaken wau kalahir dipun tedahaken dipun ucapaken dening Petrus lelandesan maneka warni pengalaman pigesangan ingkang sakdangunipun menika kedah dipun adepi lan kedah dipun alam wosipun maneka warni wujuding pigesangan maneka warni wujuding tuntunan lan pangresanipun Gusti dipun raosaken dening Petrus bilih pangreksa bilih pimpinan ingkang dipun wujudaken dening Allah wonten ing pigesanganipun menika dados bukti ingkang kaping sepisan bilih Gusti Allah menika teman-teman wonten ing gesangipun umat Gusti Allah teman-teman gesang Gusti Allah mboten nate sari nanging panjenenganipun tansah ngreksa ingkang kaping kalih rawuh lan pangreksanipun Allah mboten sakdermi kawontenan kados dene ingkang kula lan panjenengan alami ing pigesangan namung wonten mboten ananging kawontenanipun Allah wonten ing bigesanganipun umat menika teman-teman paring kawigatosan mirunggan gegayutan kalian kawi kawilujengan langgeng ingkang sampun dipun cawisaken malah ingkang sampun dipun paringaken datang manuso datang poro umat lantaran saking pangurbananipun Sang Kristus inggih menika Sang Mesih Bapak Ibu, tuwin sederek sekalian ingkang dipun tresnani lan engkang nresnani Gusti. Sarono wontenipun peparing ingkang ngedap-edapi. Mboten namung pakaryanipun Allah ingkang ngedap-edapi kados dene ingkang dipun adepi dening umat wonten ing jaman prajanjian lami kemawon ananging pangreksa duwin pakaryan ingkang ngedap-edapi kawilujengan sejati menika dipun paringaken dipun tindakaken dening Allah lantaran rawuh lan pagaranipun Sang Kristus. Rehning asil saking pakarian ingkang ngidap-edapi. Peparing kawilujengan kangge manungso, kangge umat ingkang dipun piji, kangge kulolan lan sekalian. Lantaran paseksi saking serat rum Rasul Paulus paring pangatak inggih menika supados para umat pasamuan akan nyumendhakaken pi pigesangan dumateng Allah Tamtu dawuhipun Rasul Paulus menika mboten tanpa landesan, mboten tanpa tujuan. Liripun Rasul Paulus paring dawuh paring pangatak kados mekaten wau karono Gusti Allah badhe tansah ngreksa ing sakdengah kawontenan ingkang dipun adepi dening umat kagunganipun dening umat ingkang teman-teman sampun dipun biji menika meratelaken bilih para umat kalebet kita kulolan penjenengan sekalian sami tinimbalan supados tansah setyo ing lampah ngambah margi ingkang sampun dipun cawisaken dening Allah pancen margi ingkang dipun tedahaken dening Allah margi ingkang dipun cawisaken dening Allah menika Ning pigesangan ingkang ngarah dateng katentreman tuwin karahayun sejati. Wosipun, senajan kita sami kedah ngambah margining pegesangan ingkang karaos rumpil. Ingkang kebak pambengan, ingkang nedya ngalang-alangi karaos sepen nanging kathah praoro murukaken ajrih kuatos ing manah nanging sepisan malih Rasul Paulus ngatak supados kula lan sampun ngantos tido-tido jangan ragu-ragu Gusti Allah buatan badai nate negaaken panjenenganipun tansah ngerkso panjenenganipun tansah paring pitulungan Milo sampun ngantos pisan-pisan kita nilaraken panjenenganipun sampun ngantos pisan-pisan kita nebihi sabdanipun kados pepenget ing perangan pepujian kidung pasaman Kristen kidung batik nomor satu seket pitu wau podo tigo ingkang mekaten Som berkahi ing sadengah kawontenan. Gesang saha kelajenganing pigesangan kita sedaya. Amin. Pasamuan ingkang kinasih samangke kita sami badhe mujudaken raosing syukur atas berkah ingkang dipun luberaken wonten ing pigesangan kita sadangunipun menika. Kita lairaken dumateng Allah linambaran paseksi saking peranganipun kitab Pangandaring Turet bab 16 ayat 16b lan pitulas ingkang mekaten. Ojo legeh nggon musi marang ngarsane Pangeran Yehuwah Nanging saben wong uga nggawa bisungsung kuwate, Junduk karo berkah peparinge Pangeran Yahweh Gusti Allahmu marang kowe. Binarung anggen kita sami nunggilaken bisungsung. Kita pujiaken surasipun Kidung Pasamuan Jawi nomor sekawan atus enam likur, foto setunggal lan tiga. pungkasi serono sesarengan nglairaken pandonga dungo Romo kawula swawi sami Sidem detungo, Pangeran Allah ingkang Moho Asih. Matur nuwun dene paduka paring pepenget. Paduka tansah mulang supados kesang kawula mboten ngloho. Paduka sampun nyawisaken margi ingkang kedah kawula ambah. Gusti saestu kamanungsan kawula rumaos bilih margi peparing paduka margi ingkang paduka cawisaken menika karaos rumpil karaos angel kathah prawara malah bebaya ingkang ngadang ingkang nedya ngalang-alangi angin kawula lumampah nindakaken maneka warni perkawis bigesangan ingkang paduka pitadosaken malah kawula asring boten saged merantasi perkawis-perkawis ingkang tuwuh ing sak tengahing margi ing sak danguning lampah ewa semanten saben-saben kawula purun nggatosaken pangandika kawula purun ngenget-enget lan tansah mitatosaken gesang dumateng panguwasa paduko. paduka temen-temen lan kabuti boten lan boten badhe nate sare boten lan boten badhe nate negakaken kawula pangreksa paduka tansah kawula raosaken panguwasa paduka temen-temen mawujud wonten ing bigesangan karena paduka mesti paring pitulungan paduka campur asto malah paduka pribadi ingkang makaryo lantaran maneka warni pambudidaya ingkang kawula tindakaken Gusti ingkang moho luhur wonten ing satengahipun pangabekti ingkang kawula alami wekdal menika kawula kengetan dhateng sawetawis sederek so tiyang sepuh kawula wonten ing satengahipun kauntenan pigesangan ingkang ringkih karono sakit pisakit ingkang dipun sandhang napa dene karono kawontenan umur ingkang sangsaya tambah ndadosaken gesanging raganipun sangsaya suda nanging kawula pitados Nopo kemawon wujuding ringkehipun badan ingkang dipun alami. Lantaran kaulo poro anggota keluarga kaulo poro generasi paduka nyarengi kaulo Iki anggen kawula sami netyo ngamping-ampingi ngrimati so kejang sesarengan kalian sederek so tiang sepuh kaulo menika menapa kemawon ingkang kawula tindakaken paduka dadosaken sarono anggen kawula bukti kabingahan soho raosing syukur kagem kaluran paduka pramilo jamahan asto paduka ingkang kuwasa ingkang dadosaken pulihipun malih kesarasan nepotini kasantosaning rogo tumraping sederek soho tiang sepuh kawula menika mekaten ugi dateng kawula sedaya para anggota kaluwarga ingkang nedya ngamping-ampingi paduka libur paduka paring kesehatan paduka paring kesabaran lan kawicaksanan. Duh Allah, kawula ugi nyumanggaaken maneka warni kawontenan bidesangan ingkang dipun alami dening sederek-sederek kawula. Inggih kawula sedaya mirunggan warga ning Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Kota Baru Triorejo. Gusti angin kawula sami nindakaken tugas lan kewajiban ing bab menapa kemawon ing pundi kemawon semoga paduka sargi, paduka pimpin paduka berkahi lantaran menika kawula sami manggih lan ngalami kacekapan ing sakdengah kabetan pigesangan kangge para sederek lan anak kawula inggih poro anak ing pasamuan kagungan paduka ingkang taksih kedah nglajengaken sinau ingkang taksih kedah budidaya supados pikanto padamelan napa dene ingkang sawek ngerancang masa depan kegayutan kalian judul lan menapa kemawon Semoga paduka sarengi paduka padangi telenging manah lan pikiran paduka neraken namung tansah ngambah margi pepadang ingkang paduka tedahaken ingkang paduka rancang ingkang paduka Saat satemah menapa kemawon asil ingkang dipun tampi teman-teman dipun alami kanthi suka bingah lan kebak saos syukur kagem kaluran paduka. Gusti kawula sumanggaaken menapa kemawon wujude ngatur panuwun bisungsung ingkang kawula caosaken dumateng paduka. Pandonga, pamuji, barang darbe sepinten kadaing lan cacahipun paduka karso nampi parto paduka suciaken paduka agem minangka sarana kangge tumindakipun kegiatan lan peladosan ing gereja soho pasamuan paduka duh Allah inggih kados mekaten kawontenan soho pandungo lan sapaat kawula semoga paduka kuasani Kawulo, paduka reksa junduk kalian rancang lan Karso paduka temah Kawulo teman-teman tansah ngelandesaken, bigesangan meniko, Kanti Pandungo, ingkang paduka wulangaken dhateng Kawulo, kados mekaten duh Romo Kawulo, ingkang wonten ing swarga Asmo paduko mugi kasucekno Kraton paduka mugi rawo Karso paduka mugi kelampaono wonten ing swargo Nggih kados dene wonten ing bumi iki Kawula mugi paduka paringi rejeki sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih sami ngapunten dateng tiang ingkang kalpatan dateng kawula menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantuaken tua ing panggudo nanging mugi sami paduka walaken saking piawan. awit dene paduka ingkang kagungan kraton sawisesa tuin kamulyan langgeng ing selaminipun amin Bapak Ibu, saudara sekalian ingkang kinasih, kita sami badhe mungkasi tumindakipun pangabekti ing enjing menika. Pramila menapa kemawon ingkang kita alami sadangunipun pangabekti wekdal menika, teman-teman dados dilah dados tuntunan angin kita nindakaken so nglajengaken pigesangan peparingipun pun Gusti. Kita tansah pitados lan mitadosaken sawetah gesang wonten ing pangreksa lan pitulunganipun. Pasamuan kula aturi sami jumeneng. Kita pujiaken kidung pasamuan Jawi angka 178A. 178A padha setunggal lan locali. manah so pikiran lan gesang kita dumateng panjenenganipun swawi sami nampenono berkah lantaran abdi nipun Pangeran Yewah mugo maringono berkah marang kuwi lan ngayomono kuwi Pangeran Yewah mugo nyunarno cahyaning wedanane marang kuwi lan maringono sih rahmat Pangeran Jawa mugo nungku lagi wedanane marang kowe lan maringono tentrem rahayu ing dina iki langgeng ing selawasi. Amin. pasamuan mekaten pangabekti injing menika sampun kalaksanan kanthi sae diaturaken panuwun dumateng Bapak pendito Yohanes Puji Sugiarto ingkang sampun lelados mugi Gusti Yesus tansah berkahi amin Bapak Ibu lan sederek sedaya pawartos ingkang sepindah nggih menika pangabekti PD PA kalian Brayat utai Patuen teksi dilaksanakan Karono rekaman audio pawartos ingkang nomor kali rencana pangibadah tatap muka utawi pertemuan secara fisik wonten new era ingkang badhe kalaksanan bulan September awal taksi dados pergumulan majelis pun pasamuan kaping tiga pak selajengipun nggih menika dumateng Bapak Ibu para sederek saged mersani wonten pawartos pasamuan ingkang mangke diaturaken kalian pengurus kelompok ing Bali Griya piyambak-piyambak. Ingkang sekawan, kawula ngaturaken sugeng ngambal warsa dhateng Bapak Ibu tuwin sederek ingkang wedal sakmangke mengeti dinten kelahiran. Mekaten Bapak Ibu lan sederek pangapekti Minggu sugeng bibaran salam sehat tetap semangat Gusti berkahi. Amin.